La platja de Miramar ha tornat a aconseguir en 2013 la bandera blava europea, la Q de qualitat turística i el distintiu Qualitur, atorgat per la Conselleria de Turisme. Respecte a la bandera blava, la Federació Europea d'Educació Ambiental ha tornat a concedir aquest prestigiós guardó a la nostra platja. La regidora de Turisme, Pilar Peiró, va replegar la bandera blava, distinció que la nostra platja rep des de l'any 2002. Enguany, l'Escola Marina també ha rebut el guardó Centre Blau, en quant al distintiu Qualitur, atorgat per la Conselleria de Turisme, la seva finalitat és premiar els municipis que han implantat un sistema de gestió basat en la qualitat dels serveis i el respecte a l'entorn mediambiental. Finalment, la platja de Miramar també ha renovat enguany la Q de qualitat turística, concedida per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola. D'aquesta manera, la platja de Miramar disposa de les més importants distincions de qualitat que pot aconseguir qualsevol municipi, fet que consolida a la nostra platja com una destinació turística de primer nivell. La concessió d'aquests guardons representa un reconeixement molt important per a l'Ajuntament de Miramar perquè no únicament es premia la qualitat de les aigües, sinó la qualitat dels serveis i de les instal·lacions. De manera que aquest estiu, quan la gent ens visite, trobarà tot en òptimes condicions.